Julle ons uh, is besig met 'n kort reeks oor the perfect effort. En ons praat so 'n bietjie oor as ek dink aan Christendom dan dink ek dat niemand van ons is perfek nie, niemand van ons kan perfek wees nie, maar dat ons kan streef na 'n perfect effort. Ons kan streef na om dinge reg te kry deur die Heilige Gees wat deur ons werk en ons in staat stel om dit te kan doen. En daarom praat ons 'n bietjie oor oor the perfect effort. En laasweek het ek vir julle vertel van die fliek wat ek gekyk het when the game stand stall en dit was vir my so mooi geweest toe daai coach dit vir hulle gesê het. En ek dink toe dadelik, maar joh, dis eintlik hoe dit in ons Christendom ook werk. 'n Perfect effort. Ons het laasweek 'n bietjie gepraat oor the perfect effort through the perfect spirit. En dit het ons mekaar gesê dat die Heilige Gees is die een wat ons in staat stel om dit te doen. En wanneer jy fokus op die werking van die Heilige Gees in jou lewe, wat ek dink ons baie keer in die kerk nie soveel doen soos wat ons moet nie. Dan gebeur daar 'n paar goed in jou lewe. En wat in jou lewe gebeur onder andere is dat jy begin agterkom dat ek het 'n beter oorwinning oor sonde in my lewe. Want my perfect effort is nie net uit my krag uit nie, dis deur die Heilige Gees wat my in staat stel om dit te doen nie. Jy kom agter dat die sonde jou nie meer so verstrik en jou so vashou en en vasbind as daar iets in jou lewe is wat fout is nie, maar jy kies om daarvan te breek en dan help die Heilige Gees jou om wel daarmee te breek. Die vrug van die Gees begin meer in jou lewe 'n werklikheid word. Jy begin meer vrede ervaar, jy begin meer liefde gee, jy het meer vreugde in jou lewe. Jy kom agter jou lont is nie meer so kort nie, jy het meer geduld in jou lewe wat een van die vrug is van die gees. Jy kom agter vriendelikheid begin meer van self kom of jy wil meer daarop fokus. Goedhartigheid kom uit jou uit getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. As die gees van God ons lewe beheer en dis wat ons laasweek ook gesê het, dan is jy nie besig om 'n koersloos rond te dwaal in jou lewe nie. Dat jy nie meer weet watter kant toe of dat jy nie meer weet wat om te doen nie, maar Die Heilige Gees kom wys vir jou definitiewe rigting. Jy begin meer duidelik God se stem hoor vir wat hy vir jou wil hê. En jy begin meer in relasie met die Heilige Gees werk. Hierdie hierdie relationship begin jy ontwikkel en daardeur kom jy agter maar dis wat ek wil wees en dis wat ek wil doen. En dan word Romeine 12 vers 1 en 2 in jou lewe 'n werklikheid dat jy jouself meer as 'n lewende offer gee en die Here kom jou denke vernuwe en daardeur kom jy agter wat is die wil van God. So sy wil is meer duidelik in jou lewe. As die Gees jou lewe begin beheer, dan kom jy agter dat jou gebedslewe is nie meer 'n uh, 'n uh, 'n uh, net iets wat 'n lysie is wat jy hoef op te sê nie. Jy begin ervaar hoe jy in 'n groter gebedsverhoring en gebedsverhouding en seën in jou gebedslewe ervaar as jy deur die Heilige Gees begin bid en die Heilige Gees vra, "Wat is dit wat U wil hê ek voor moet bid?" En dit is daai mooi gedeelte gelees in Romeine 8 vers 26 en 27 wat sê ons weet nie altyd hoe ons behoort te bid nie, maar die Heilige Gees pleit vir ons met versigtings by die Vader en dat hy neem ons gebede gevange en hy vat dit in die troonkamer van die Here toe en hy sê hoor wat sê jou kinders hier's jou kind wat met jou praat en en neem dit aan mag dit vir jou goed en aanneemlik wees jou gebedslewe begin meer purpose kry en jy begin meer intentioneel vir goed te bid en jy begin ook meer seën daarin ervaar. As die Gees jou lewe beheer, dan verander jou Bybelstudie van 'n leesroetine aan die een kant na regtig ware community en relationship met God as jy sy woord lees. Bybelstudie begin nie net weer vir jou roetine ding word van wat jy nou moet doen nie, maar jy kom agter ek wil in God se woord wees. Ek wil sy woord leer. Ek wil 'n boek vat van begin tot einde en hoor wat is daar wat die Here vir my daardeur wil sê. Dis wat die Heilige Gees kom doen in ons stilte tyd, in jou gebedstyd en in jou jou jou woordtyd saam met hom. En dis nie net te, waar jy blote tekste lees en waar jy die Bybel vat en hom so oopslaan soos wat ek ook al baie gedoen het in my lewe toe ek jonger was en dan val hy nou op 'n gedeelte oop en dan maak jy so en dan druk jy op die vers en dan sê jy dis wat die Here nou vandag vir my wil sê, want jy weet nie regtig waar jy wil lees nie. Dit raak 'n intentionele, Here, ek wil U leer ken deur U woord lees. Dit raak 'n intentionele, praat met my Here want ek het 'n smagting om U stem te hoor en te weet hoe ek my lewe kan gaan inrig want die woord sê ook vir ons as ons ons lewe inrig volgens Sy woord, dit is wat ware geluk bring. Dit is wat maak dat jy regtig vervulling in jou lewe ervaar. En ons gaan 'n bietjie meer net nou daaroor sê want vanaand se preek gaan eintlik oor daai vervulling wat jy in jou lewe kan ervaar as jy reg oor die Heilige Gees redeneer. En wanneer my lewe onder beheer van die Heilige Gees is, dan verander my getuienis. Jy getuig daadwerklik van wat die Here besig is om in jou lewe te doen. As iemand aan jou toe loop uit die blou tyd en vir jou vra hoorie so in watter teksgedeelte is jy op die oomblik besig of waarmee is die Here in jou lewe op die oomblik besig dan het jy actually 'n getuienis of iets om te sê. Dan kan jy sê, "Jesus, hoorie, ek is besig met hierdie gedeelte en dis wat die Here besig is om my te kom doen en hoor hierdie awesome stuk wat ek gister of eergisteroggend raak gelees het. Ek kan nie eens onthou wat se oggend nie, maar ek is besig met hierdie boek en en dis amazing." Jou getuienis. Jou jou jou getuienis begin kragtig en kragdadig werk en ook so in ander mense se lewens as jy met hulle daaroor praat. Jou gees, die gees is besig met nuwe krag en oortuiging besig om in jou hart te werk en deur jou in die harte van ander mense. En daarom sal jou getuienis ook soveel meer vrug dra. En as jy met mense praat in die krag van die Heilige Gees, dan sal jy agterkom hoe hy hulle kom verander. Maar dit gaan alsoos oor hierdie lewende verhouding. Dit gaan alles oor hierdie lewende vuur wat in jou aangesteek word. En laasweek het ek die vraag gevra as jy sukkel met passie, met vuur, met 'n veranderde gebedslewe en verhouding met die Here, lê die antwoord in die krag van die Heilige Gees wat in jou lewe moet werk en jou fokus daarop. Vanaand kom ons by bietjie meer van die praktiese deel van maar ek het klomp bekommernisse en ek het klomp worries. En my emosies is nie altyd op dieselfde plek nie. Wie van julle voel hierdie tyd van die jaar die vakansie kan nou regtig maar kom? Daar sê. OK. En en ook ek. OK. Toe ek dit net nou in die green room sê, toe sê iemand daar vir my, ehm, um, dis so 2 maande terug al, ja. <laughs> so jy's bietjie laat met die preek want ek het 2 maande terug al ook so gevoel. Ons kom in hierdie tyd van die jaar dan voel ons baie keer, "Jo, OK. Ek ek weet nie meer of ek of ek lekker mee kan nie, nê? So iemand moet nie op jou draad trap nie want dan uh gaan jy vir hulle choke. Want ons lont is kort, nê? Iemand moenie nou met my sukkel nie want dit is die einde van die jaar en ek gaan vir jou uitsort. staan in 'n ry dat ek julle een vir een uitsort, nê? Ons kom op daai plek in hierdie tyd want die wêreld gebeur en mense raak moeg en ek wonder baie keer met myself in hierdie tyd of dit is is dit 'n meer psychological ding of is dit dat ek regtig lanklaas op verlof was? Ek weet nie watter een nie, maar ergens is iets besig om te gebeur. En vanaand gesels ons 'n bietjie oor daai bekommernisse en daai emosie en daai moegheid en daai wat jy voel maar jy's ek ek wil graag, Here, maar maar ek weet nie lekker of ek kan nie. Ek weet nie of ek lekker krag het nie. Laat ek net gou vakansie hou en dalk bietjie see toe gaan en en en op die strand lê vir 'n paar dae En as ek dan terugkom, dan is ons weer sharp. Dan dan gaan ek weer hierdie geloofsding vat. As ek weer reg met my woordbediening en ek's weer reg met my stilte tyd en my gebedslewe en so ek ek weet, ek ons is daar. Ons is daar. Ek wil ook net vinnig sê dat ons gaan in Desember, die 1ste en die 8ste Desember gaan ons 'n reeks daaroor doen in die mini auditorium. Juist oor gaan my geloofslewe ook met vakansie. So jy is baie welkom om by te woon. Dit gaan in die mini auditorium wees in die aanddienste die eerste en die agste. Maar ons kom vanaand by 'n baie mooi teksgedeelte wat ehm um, ek daar ek hou daarvan om dit te lees hierdie tyd van die jaar veral wat ook gaan oor so 'n bietjie bekommernisse en stres en worries en moegheid. Nou is ek nie meer so op dieselfde plek geestelik so wat ek voel ek altyd is nie. En dit is 'n gedeelte in Matteus 6, baie mooi gedeelte. Hy gaan ook daar op die bord verskyn. Matteus 6, as jy jou Bybel het of jou foon, dan kan jy daar oopmaak. Dit sê van vers 19, ek gaan Matteus 6 lees vers 19 tot 21 en dan vers 31 tot vers 34, maar hy sal ook daar op die bord wees. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie waar jou skat is daar sal jou hart ook wees nou ek wil net hê jy moet daai sinnetjie onthou of highlight hom in jou Bybel of highlight hom op jou app of skryf hom op jou hand neer laat iemand jou gou met 'n pen gooi skryf hom elders neer daai sinnetjie waar jou skat is daar sal jou hart ook wees. Julle moet dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit dat julle dit alles nodig het. En dan die mooi vers 33: Nee, Beëiwer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Beëiwer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. En hoor hierdie stuk. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. So hierdie is so ryk teks. En dit wat ek vanaand met julle wil deel om aan te sluit by laasweek oor die werking van die Heilige Gees, gaan juis oor hierdie ongelooflike sleutel, hierdie hierdie key wat jy nodig het in jou geloofslewe, want as die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in jou lewe 'n realiteit word, dan skuif dit jou fokus op dinge wat nie net hier en nou is nie. En ek dink as gelowiges het ons daai skuif van fokus ontsettend baie nodig. Ons het dit ontsettend baie nodig dat die Here vir ons 'n nuwe perspektief moet kom gee, want ek voel baie keer anders sal ek van my kop af raak. Anders sal ek nie meer weet watter kant toe nie, veral in hierdie tyd waar jy so bietjie op die edge raak en en jy het regtig vakansie nodig. Dan sit jy eens in hierdie tyd wat ons vir die Here moet vra, maar skuif my fokus na u koninkryk toe. Skuif my fokus na wat op vir u belangrik is en nie net vir my belangrik is nie. Skuif my fokus dat hoewel ek so vrek baie uitsien na hierdie vakansie, dat hierdie vakansie ook vir my en u iets kan beteken en vir my verhouding met u iets kan beteken. En dat u in my lewe iets nuuts sal kom bring wat ek nodig het in hierdie tyd wat ek ook rus nodig het saam met dit alles. Daar's 'n ander mooi gedeelte in Spreuke 15 vers 16 wat sê: Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Ekskuus, ek sien daar's 'n klein lettertjie waar daar 'n hoofletter moet wees. Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Wat gebeur as jy die Heilige Gees nommer 1 in jou lewe maak? Wanneer jy fokus skuif, dan begin jy agterkom wat is belangrik in die ewigheid en wat is belangrik hier en nou. En hoe daai twee goed teen mekaar opweeg. Ek het al baie keer gehoor hoe dominees oor hierdie teks preek en dan dink ek myself maar is 'n bietjie van 'n pipe dream om nie te bekommer oor geld en oor kos en oor waar jy bly en of gaan jy genoeg hê en of as jy finansies druk en dit raak nou maar tight en jy jy jy wonder waar waar hoe gaan jy dit maak of hoe gaan jy uitkom? Almal van ons was al daar. Almal van ons het al miskien daaroor gewonder en ek het altyd myself gedink, my Jesus, hierdie ouens probeer vir my iets verkoop wat ek nie gaan regkry in my lewe om regtig niks bekommerd te hê oor die lewe nie. Tot ek self begin agterkom het, hoe meer ek met hierdie teks werk en hoe meer die Here en die Heilige Gees my daaroor praat, kom ek agter dat dit gaan nie daaroor om nie net bekommernisse in jou lewe te hê oor wat jy moet eet of aantrek of dis wat die teks sê of waar jy moet bly en wat jy gaan ry of hoe jy op, gaan uitkom met jou geld. Dit gaan ook daaroor dat die oomblik wanneer hierdie goeters vir jou belangriker raak as die ewigheidsperspektief dan is ons nie meer besig om te fokus op die wil van die Heilige Gees in ons lewe nie. En dis dan wanneer ons in die moeilikheid raak. Die oomblik wanneer hierdie goeters in die middel van jou hart gaan lê. En wat sou teks wat ek gesê het jy moet neerskryf of wat jy moet merk waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As dit jou skat raak, dan raak dit jou hart. En dit beteken dan is jou hart daarop gesit op alles wat rondom jou in hierdie wêreld aan die gang is en nie op die ewigheidsperspektief nie. Nie op die fokus op die koninkrykswerk wat jy vir ons stel om te doen nie. Nie op die fokus op wat hierna gaan gebeur nie, want ek gaan die ewigheid saam so met God baie langer spandeer as hierdie tyd op hierdie aarde wat ek so gestres is op elke dag wat genoeg bekommernis en worry van sy eie bring. Om jou fokus te skuif, laat jy ook anders na jou huidige omstandighede kyk. En jy gaan nie ooit in jou lewe op 'n plek kan kom waar jy wil fokus regtig op God se koninkryk en anders kyk na jou na jou omstandighede en en en en nie meer so behep wees met wat hier rondom jou aangaan as jy nie vir die Heilige Gees sê kom neem beheer van hierdie kom neem beheer van my gedagtes hieroor en kom verander dit in my lewe nie. Jy gaan nooit ten volle God se vrede en vreugde op aarde ervaar as jou fokus is op hoe groot die reuse rondom jou en die berge rondom jou is wat jy moet klim nie. Nooit. Maar die oomblik wat jy deur die Heilige Gees begin fokus op groter goed as hierdie en verder goed as hierdie en die groter prentjie begin raak sien van hoekom jy hier is en hoekom die Here jou op hierdie aarde gesit het om 'n verskil te maak in sy koninkryk elke dag en dat dit jou topprioriteit moet wees, dan begin daai reuse krimp en daai berge begin nie meer so sulke groot berge lyk like wat jy moet klim nie. Want jy besef ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Ek het 'n ander doel voor oë. Ek sien verder as die berg raak, want ek sien God se heerlikheid en ek sien dat ek van ewigheid tot ewigheid saam met hom gaan spandeer. Dis wat die Heilige Gees met jou perspektief kom doen. Hy kom sê vir jou regtig is hierdie vir jou so belangrik? Wat van die tyd wat jy sou aan my gaan spandeer in die totale ewigheid? Dis die belangrikste. Dis waar jou hart moet lê. Dis waar jou skat moet wees in hierdie ongelooflike verlossing wat die Here vir jou kom gee het. En dis hoekom ons sê rig die kern van jou lewe, jou hart, die kern van jou lewe op die bymekaar maak van die hemelse in plaas van aardse skatte. Rig bietjie net vir 'n oomblik jou kern op wat regtig belangrik is. Ek was hierdie week by 'n baie nice um saamtrek van predikante gewees en toe kom Stefan Joubert eendag en kom praat bietjie met ons die Woensdag. Spanere die dag saam met ons het so 3 sessies saam met hom gedoen. En toe die aand toe praat ons 'n bietjie met hom oor emigrasie. Want Ons wou gehad het hy moet ons 'n bietjie help met tools oor hoe kan ons hoop kweek onder jong mense wat waar ons eintlik agterkom dat almal probeer so gou as moontlik baie probeer so gou as moontlik uit die land uitkom. En ons vra vir Stefan hoe kweek mens hoop en hy is toevallig nou besig om 'n boek te skryf daaroor wat erns dink aan die einde van hierdie jaar of begin volgende jaar sal uitkom wat ook daaroor gaan Maar dit gaan in diepste toe daaroor dat die gesprek gaan toe daaroor dat ons kan nie met mense stry oor wat in ons land aan die gang is nie. En ek wil ook nie met jou daaroor stry nie want oor meeste van die goed gaan ek en jy saamstem. Ons kan nie vir mense sê dat hier nie probleme is of dat jy net daarvan moet vergeet en verby dit moet kyk nie. Glad nie, want dit is nie waar nie. Dit is net nie moontlik nie. Wat toe vertel hy vir ons 'n baie interessante storie En toe ek hierdie storie hoor, toe dink ek dadelik aan die preek wat ek vanaand gaan preek en toe dink ek, "Jesus, dit pas nou eintlik perfek daarbey aan." Hy sê toe hy vertel toe vir ons van so baie mense wat hy van weet wat oor see gegaan het na lande toe waar die geloof so te sê non-existent is. 3% van die bevolking glo, 2% van die bevolking glo. Kyk maar hoe lyk dit in Europa, eerste wêreld lande, in Nieu-Seeland, Australië, hoe dit daar gaan. En hy het nie die storie vir ons vertel om ons nou enigstens in 'n rigting te stoot nie. Hy het dit net vir ons vertel om perspektief te kry. En dis wat ek vanaand vir jou wil kom doen. Hy sê toe hy weet van so baie mense wat oor see gegaan het en hulle geloof aan daai kant verloor het of met iemand getrou het wat nie glo nie en dit het hom nou 'n norm in hulle lewe geword. Gaan nie meer reg kerk toe nie, is nie ingeskakel in geloofsgemeenskap nie. Niks van hulle vriende wat hulle het glo nie, so jy praat nooit daaroor nie. Of hy sê, of hy sê en dan baie keer wat gebeur is, hulle trou met iemand wat van van daai land is of wat nie die Here ken nie. En dan kry hulle kinders. En dan sit hulle in hierdie twee stryd van moet ek nou my kind grootmaak volgens die wil van die Here of volgens hoe daai land se goed nou maar werk en dat dit nie regtig so groot prioriteit is nie. En toe hy hierdie volgende sin sê, toe drop die penny vir my oor vanaand. En hy sê toe, "Wat help dit jou jy gaan oor see vir jou kinders se veiligheid? Maar jy is eendag saam met hulle in die hemel nie." Yes. En ek wil sommer vir hom toe 'n mic gee en vir hom sê drop hom net gou. Ehm, um, hy het nie met 'n mic gepraat nie want ons was net sewe mense om 'n tafel. En ek wil toe net vir my mic uittrek en sê drop hom net want die gesprek's verby. OK. So en ek sê nie dit gaan gebeur nie of ek praat nie vanaand met julle oor oor oor oor immigrasie of oor enigiets nie. Ek wil by jou dit tuis bring vanaand om vir jou te sê wat help dit jou? Jy swoeg dag in en dag uit om aan die lewe te bly of om sekere goederes vir jou bymekaar te maak op aarde. Maar jy skeep die belangrikste ding in jou lewe af wat in die ewigheid die grootste rol gaan speel. En dis jou verhouding met die Here. Dis jou tyd wat jy saam met hom spandeer. Dis sy woord wat jy leer ken, want jy wil hom beter leer ken. Ek wil nie eendag in die hemel kom en agterkom ek ken eintlik nie die Here so goed nie. Ek kon eintlik baie meer gedoen het om meer te leer van sy liefde vir my, van sy plan met hierdie wêreld, van hoe sy hart breek as mense seer kry As mense verkeerde keuses maak en hulle lewens verwoes en ander mense se lewens verwoes, so breek sy hart oor sy kinders vir wie hy vrye wil gegee het en dan maak hulle sulke besluite. Oor kinders by skole wat ander kinders boelie en afbreek en lelike goed sê. Oor mense wat jou en jou werk sleg behandel of jou indoen met deals of finansiëel. Mense wat foute maak, mense wat in die donker is en wat nie die genade van die Here al ontvang en ervaar het nie. En daarom sê ek vir jou vanaand dat dis die ding wat die Heilige Gees ook kom doen as jy fokus op hom. Is hy gee vir jou 'n perspektief wat belangriker is as die hier en nou. Belangriker as in jou as jou luxury en in watter huis jy kan bly en hoe lekker jy kan leef en hoe lekker jy jou naweek kan inrig en net kan van hê want ek werk so hard deur die week. Ek verdien dit ook 'n bietjie. Ek werk so hard deur die jaar, ek verdien ook 'n bietjie om met vakansie te gaan en net te doen wat ek wil doen. Doen dit saam met die Here. Want hy het jou in staat gestel om so hard te werk deur die jaar en hy stel jou in staat om te gaan kan vakansie hou. sien jy so baie uit na die koninkryk van die Here is wat jy uitsien na hierdie Desember vakansie wat jy kan see toe gaan. As dit nie dieselfde is nie, is jou perspektief skeef. En as daar iets in jou lewe is wat so sleg is wat en wat jy niks aan kan doen nie. En wat jy na my toe kon kom en vir my kan sê PC, maar jy het nou al hierdie mooi goed gesê, maar hier's hier en hier en hierdie goed in my lewe wat ek regtig sukkel om verby te kom En dit maak my bitter en dit maak my seer en dit maak my moedeloos. As dit kom by hemelse en aardse skatte, dan weet ons dat anything you can't control is teaching you how to let go. Enigiets waar jy nie beheer het in jou lewe wat jy nie kan verander wat sleg is of jy voel jy kan dit nie verander nie. Enigiets soos dit wat jy voel maar ek sukkel om verby hierdie ding te kom om te fokus op die op die koninkryksperspektief en op die hemelse skatte en op op dit wat in die lewe aangaan anything you can't control is teaching you to let go sit die Here in beheer daarvan in jou lewe sê vir hom ek gee hierdie ding nou vir u en ek weet u gaan dit in elk geval baie beter uitsorteer as wat ek dit ooit in my lewe kan uitsorteer want ek het nie so baie beheer daaroor nie En dan vir ons afsluit. Wat beteken dit om hemelse skatte bymekaar te maak in plaas van aardse skatte? Wat moet ons doen? En ek wil jou vanaand uitdaag om bietjie kreatief te gaan dink as ek vir jou kom vra. Hoe maak 'n mens hemelse skatte bymekaar? Wat sal dit wees wat jy vir my kan sê? Wat sal dit in jou lewe wees om te sê ek het hierdie en hierdie en hierdie goed gedoen hierdie week. Saam met al my werk en al my verantwoordelikhede en ek het regtig my bes getraai om iets te doen wat vir die Here 'n verskil sal maak in die koninkryk. Eerder net om my eie klein koninkrykie te bou hier rondom my. En dat dit vir my gemakliker moet wees. Wat het ek vir iemand anders beteken? Wat het ek vir iemand anders gedoen? Wat het die Here raak gesien hierdie week? Oor ek wat 'n verskil probeer maak in die koninkryk en nie net in my eie koninkrykie nie. Nie net om my eie lewe beter te maak nie. Nie net om meer en meer van te hê in my eie lewe of om dit meer en meer gemaklik te maak nie. Ek het iets by Andy Stanley een keer gesien wat ek baie van gehou het en Dit het my so gepas by hierdie teks van Matteus 6 van hemelse en aardse skatte. En hier is die ding wat ek wil hê julle moet onthou hierdie week. Alles is al een ding van hierdie hele preek wat jy onthou. En net een ding alleen, dan wil ek hê jy moet hierdie volgende sin onthou en Andy Stanley het dit een keer gesê en dit het vir my ook nogals baie beteken om dinge in perspektief te sit. Your soul is more important than your stuff. Your soul is more important than your stuff. Dis baie meer belangrik vir die Here wat hier binne aangaan. En hoe sy verhouding met jou ne nou lyk, met jou lyk. As enigiets wat rondom jou aan die gang is. Enigiets. Waar jy bly, wat jy ry, wat jy eet, wat jy het, wat jy nie het nie, of jy met vakansie kan gaan of jy nie met vakansie kan gaan nie, of jy sukkel om uit te kom met jou geld in 'n maand en of jy skatryk is Your soul is more important than your stuff. Die Here worry baie meer oor jou voorbereidingstyd op hierdie aarde tot jy by hom gaan wees vir alle ewigheid. As wat hy baie keer worry oor die goed waar ons worry. En waar jy worry. En dis hoekom die Here vir ons sê: "Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God en dan sal hy al hierdie dinge vir jou gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om te kom praat oor perspektief. En Heilige Gees, dankie dat U vir ons elke keer nuwe perspektief kom gee. Dat U vir ons kom sê Ag Here, sommer partykeer vir ons skree dat vir U is dit soveel belangriker om naby aan U te leef as wat dit is oor ons worries en ons bekommernisse en alles wat rondom ons aangaan. Here dat U van ons vra om te fokus en ons harte te rig op wat vir U belangrik is en nie net wat vir ons belangrik is nie. Here, en dan is daar soveel beloftes in U woord dat u dit in elk geval alles vir ons kom sal kom gee. Dat u die paaie vir ons sal kom oopmaak, maar Here laat ons eerste prioriteit en perspektief wil ons vanaand weer draai op u koninkryk. Here, ek wil bid vir elke persoon wat hier sit vanaand in hierdie kerk. U ken hulle harte, u ken hulle omstandighede. U weet in watter moeilike tye van hulle dalk is. En as jy vanaand in 'n moeilike tyd is, dan Here kom sê u vir ons dat Ons fokus op U is wat ons hierdeur sal trek. Ons fokus op U en hoe U ons dra in hierdie moeilike tye is wat ons getuienis bring dat as ons terugkyk op dit eendag dan kan ons sê U het ons nooit gelos nie. U het ons nooit verlaat nie, U het ons nooit in die steek gelaat nie. Here ek wil bid vir elke persoon wat vanaand hier is dat U in hulle harte nou sal inkom en vir hulle sal kom wys en kom bevestig dat U soek hulle hart bo enigiets anders. U soek hulle hart bo hulle talente om te kan geld maak of om om enigiets in hierdie lewe te kan doen. Here laat ons die perspektief vanaand weer sal besef van wat help dit? Ons lewe, ons rig ons lewe 100% vir onsself in om lekker te wees en 'n goeie lewe te hê, maar ons vergeet van die belangrikste ding. Die ding wat in die ewigheid die grootste verskil gaan maak. En dit is ons verhouding met U. Here, daarom wil ons vanaand bid dat U ons ons prioriteite sal kom skuif en sal kom om heeltemal kom omgooi in ons lewe, laat U die nommer 1 prioriteit word. Dis hoekom ons wil bid dat U ons perspektief sal kom omgooi en laat ons wil begin fokus en sal kom kyk met U oë na hierdie wêreld. Waar is dit waar U wil hê ons U koninkryk moet laat kom en waar ons U hande en voete kan wees in hierdie lewe? Dat U dit vir ons sal kom wys, Here dat U daar vir ons sal plaas fokus en laat ons sal besef dit <laughs> gaan nie net oor oor hier en nou nie, Here. Maar dit gaan oor die feit dat U ons kom red het sodat ons 'n verskil hier kan maak en in die ewigheid saam met U kan wees. Here, dankie dat dit ons perspektief kom verander oor ons geld, oor ons goed, oor ons geluk, oor ons gemoed dat dit ons perspektief kom verander oor al daai dinge. Want dit gaan oor U. Here, it's all about you. Amen.